whatever you speak is what Kenyans want to hear. Hii nchi iko na katiba na ni katiba tuliambiwa, kama sio sasa ni sasa hivi, na katiba hiyo hiyo ndio imeleta uchaguzi tumefanya mwezi wa nane na imeweka serikali kikamilifu. Pia mimi nataka kuomba makanisa yetu Saa ile mnatuambia tuongee na mheshimiwa Raila, kabla hajaongee na sisi, mfunzeni Biblia, kwa sababu Biblia inasema hakuna mamlaka yeyote itatawala bila baraka ya Mungu kukubali. Kwa hivyo akubali utawala ambaye iko ya mheshimiwa William Ruto kama rais na mheshimiwa Rigathi Gachagua kama naibu ya rais na wale viongozi wengine. Ya pili mimi nasikia hapa tumesema Raila anaongoza maandamano, mahali imefika Raila anaongoza post election violence, na wakati imefuka hiyo mpaka serikali ichukue hatua ya kutosha kuzuia maafa ya Wakenya na uharibifu wa mali. Nimesikia akilalamika international community, sijui ya wamsikizi, sijui huyu ambassador wa Amerika aelewi maneno ya uchaguzi. Mimi nataka kumwambia kwanza, ile sava mnang'ang'ana ifunguliwe, inatengenezewa Amerika. Ile internet mnang'ang'ania ilitoka Amerika. Na kama umesahau, wakili wako ndio alishuhudia sava ikifunguliwa na ikaconfirm results ya uchaguzi kuwa rais wa tano ni William Ruto, naibu ni Rigathi Gachagua, na tumeunda serikali itapeleka Kenya mbele. Mimi nataka kuomba Inspector General of Police, Your Excellency, it is not your work It is not the work of the president. The inspector general must arrest all the goons, wale wana destroy property ya watu, na hata waanze na hii watu wameua MCA ya Kisa East hapa Kakamega. Ndakana tukiongea wala wamehusika nani nani, wote washikwe. Hii nchi iko na sheria na hatutakubali watu wameishi miaka yao, wamekula rotuba ya nchi hii, wamefika miaka ya kustaafu na kukula ile wamepata wanataka kuzuia sisi ambaye tunatafuta tupate nafasi ya kutafuta na nafasi ya kukula hiyo mali. Hiyo sisi hatutakubaliana nayo. Mimi nataka pia, ya mwisho nikimalizia, niombe rafiki yangu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tangu tupate marais wamestaafu katika Kenya hii, wewe ndio umevunja rekodi kwenda nyumbani na kurudi kwa mlango ya nyuma kufanya mikutano ya hadhara. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, former president, with all respect wewe uliletwa siasa na mheshimiwa retired president Moi, na ninakumbuka alikuanzia kwa kanisa la AIC Milimani. Moi alipoondoka kwa kiti, hatukumsikia akifanya mikutano ya kuharibu serikali ya Kibaki. Kibaki alipoondoka, aliondoka kama mzee wa heshima, licha ya matatizo ile ilikuwa hapo nyuma. Alimaliza muhula wake, akaondoka kwa ofisi, akaretire. Wewe hujamaliza miezi sita nyumbani, unataka kurudi na Your Excellency, tulikuwa tunasikia story ingine kabla ya uchaguzi ati sijui Putin sijui nini. If they think they have an opportunity to experiment with this country, we want to tell them it is not possible. And if they want to know it is not possible, post-election violence have been confined to Kisumu, Kibera and Madare. And we are asking the government to zero in in those places na wamalizane nayo. Ya mwisho, watu wa media. Tumesikia juzi watu wakilalamika ati kuna watu ya media walipigwa, sio walikuwa kwa gari. Hiyo gari ilikuwa gari ya Azimio, ilikuwa gari ambayo inabeba watu ya kufunja mali ya watu. Kama wewe ni mtu ya media, ulikuwa unafanya nini ndani ya gari ambayo imebeba majambazi ya kuharibu mali ya Wakenya? Pia media ya Kenya, we want to be fair and stop being biased. Usituonyeshe maandamano asubuhi, post election violence asubuhi mpaka jioni. Mbona wewe haujaonyesha wakulima wangu ambao wanapanda mahindi hapa Wasingishu hii yote na Kakamega hii, we are busy, tuko kwa mashamba alafu unasunguka huko Kibera na unatuambia ati bei ya unga. Your Excellency, sisi wakulima wa mahindi tumekasirika. Watu wakule ugali kwa ile bei inalingana. Kama watu watashinda Kibera wakizunguka na maandamano, alafu wanasema bei ya unga iteremshwe, shauri yao, wawache Kibera warudi kwa mashamba tunahitaji watu ya kufanya kazi, sio watu ya kuzunguka Kenya hii na maandamano. Kwani nani ni punda ya nani ya kulisha nani? Sisi tumekataa watu waende kwa kazi, na mimi nataka kuomba vijana wenzangu Kenya hii, kwanza nyinyi na sisi ambazo tumetoka kwa jamii ya chini, watu tumekuwa maskini. Wewe unaenda kufuata mtu unasikia ako na kampuni inaitwa Spectra East Africa, wewe uko na baisikeli ngapi? unaenda kufuata mtu amepeleka mtoto yake East Africa Community, unaenda kufuata Kalonzo Musyoka, mtoto yake ako East Africa Community. Wewe huyo mtu amekupeleka wapi? Hata sisi tuanze kufikiria, tuache kutumika vibaya na watu wamekuwa matajiri, wamekula mali ya Kenya hii, biashara ya serikali na mali wanaenda. Your Excellency, hii pesa ilitolewa hapa, tunataka kujua iko kwa mama ya nani. Kama hiyo pesa itatoka nje ya Kenya, tuende tutafute, turudishe kwa serikali ikuje ifanye hii kazi. Hatuwezi hangaika na ile pesa imeibiwa ndio inatumika kupanga maandamano. These people must stop, na hii biashara sasa lazima ikome. Huko kwetu Your Excellency wasingishi hii maandamano tunasikianga, na hata hii TV inaonyeshanga maandamano aishikangi sana huko kwetu. So mbolea ilifika vizuri, tunataka kushukuru wewe na rais. Tunaomba tu sasa sehemu ambazo hazijapata waziri wa kilimo harakishe kwa sababu hiyo mpango ya mbolea mumelete ndio itapunguza bei ya, ya chakula Kenya hii. Hawa walitoa pesa ya strategic food reserves, hawa ndio walitoa subsidy ya mbolea, ndio saa hii tunahangaika. Ya mwisho watu ya Western, unajua nyinyi ni majirani na ninyi watu tulikuwa tunaheshimu. Wakati nimeona Eugene Wamalwa anasufuria kwa kichwa, nimepigia na nimepigiwa simu na wazee kule Cherang'anyi, waliona ndoto ni kama Masinde Muliro alipinduka kidogo kwa kaburi yake, alishangaa hii ni nini, anaona kwa giza giza. Nyinyi wanaume wa Western mmeanza kubeba sufuria na mwiko eh? huyo eh? mtu tafuteni wazee na mkalishe chini, mpatie maneno kidogo, ndio mambo yake ikuwe mzuri. Bure hii mambo ya <laughs> ya huyo ndugu yetu imeharibika. Kwa hivyo mimi sita kusema kusidi hapo, tutashirikiana na tuendelea pamoja mimi pia nitatoa elfu mia moja kwa hii mambo ya makanisa tuweze kwenda mbele. Asanteni sana na karibuni sana. Asante sana baba wa Roma, asante sana ma DVD. Ile historia imewekwa Kenya, ukitoka kwa Raila unakuwa kitu. Kila mtu ako kwa Raila, toka ndio ukue kitu in the future. Asanteni sana.